da juwairiya daga zaunan da take don ubanki ki bar kukan nan me nace miki jiya to ai fulani ta tabe baki sai kuma kuka babu kakkautawa don dole fulani ta rungume ta ta koma ta a hankali kar ki damu in dai kina da ni baki da matsala yanzu tashi mu je na saka a haɗa miki kayanki mu je ɓangaren nasu mu zaɓi ɗakin da muke so ko da kuwa na shegiyar matarsa ce daga haka su ma suka fita daga ɓangaren gabaki ɗaya a ɓangaren bilal kuwa tunda ya fita daga falon mai martaba na cikin gida bai zarce ko ina ba sai gadin nan ne kaɗai yake jin kamar idan ya je babu makawa sai ya haɗu da gimbiya shekaru sun shuɗe amma har yau bilal yana jin tamkar gimbiya jiya ta bar shi cikin wannan duniyar da babu komai cikin ta sai maha'inta macuta da azzalamai zama yayi kan shimfidar da ya kasance kullum sai an zo an mishi ita duk da cewar sai ya sai ya sharu wata biyu bai zo wajen ba amma gudun bacin rana ba a taba tsallake rana daya ba a yi mishi shimfidar ba kayan marmari ya gani a wajen wanda su ma kullum suna wajen a hankali ya zauna ya haɗe kai da gwiwa gimbiya ki gafarta min ki hakuri na aikata abin da kika hane ni na aikata zaki yafi ma Bilal ɗinki ko magana yake shi kadai ya san bata nan bata jin shi ta daɗe da zama tarbaya, amma har yanzu bai fidda rai ba a karo na ba adadi mace ta yi silar ruguza min rayuwa ta gimbiya ya zan yi me zan yi duk ban sani ba shi nake kamar na gudu na ɓoye a wata duniya da babu wanda ya sani bare daga inda na fito ita wannan ban san ya zan mata ba na aikata abin da kika ce kada na yi wa wata ɗaya mace gimbiya kallon da naga kina yi wa mai martaba shi naga tana yi min yau na saba miki sau biyu kenan gimbiya alamar zamar mutum a gefen shi yasa yayi hanzarin mai da hawayen shi ciki wanda suka yi nasarar zubowa kuma ya goge su kafin ya haɗe ran shi kamar ba shine yake magana kamar karamin yaro ba dan har yanzu idan ya tuna gimbiya to kallon kanshi yake a matsayin karamin yaro hakuri zaka je ka bata aikin gama ya riga da ya gama amma Bilal yarinyan can tana bin ka bashin hakuri juyowa ya jin muryar Ismail duk yanda suke da Ismail bai taɓa biyo shi ba idan zai je guiding saboda ya san wajen muhimmancin shi ne wajen mai muhimmanci ne a wajen shi da kuma wacce yake tuna mishi me kake yi a nan? ya tambaya yana kure shi da idanu masu cike da tuhuma magana na zo mu waziri ya faɗa min yanda aka yi to na san babu inda zaka je sai nan yarima ka je ka ba wa matarka hakuri abinda nake so ka gane shi ne. mata fa ba duka suka tare suka zama ɗaya ba ba kamar Zinatu zan iya ce maka ita kadai ce macen da take cikin rayuwarka wacce ba za ta taɓa cutar da kai ba ka je ka bata hakuri idan ba haka ba laifin da kai ba zai taɓa gyaruwa ba ka san yadda mata ke ji idan mijinsu ya ma wata mace ciki kuwa ka san yadda mata suke ji yayin da mijinsu yayi wa wata ciki kuwa balle kai a gidan sarauta da mace irin fulani a tsakaninku ya kake tunanin za ta je yarima kai hotin yarinyar nan ko hakuri ka bata ta san ka damu da halin da take ciki ko kallon shi bai yi ba balle ya saka ran zai mishi magana abin haushi ya bawa Ismail tunda suke da bilan rashin maganar shi bai taba bata mishi rai ba kamar yau dan dukan kafar dan dukan kafar shi yayi kadan kafin ya tashi ya bashi ya bar mishi wajen zama a zama a wajen daidai yake da asarar lokaci duk hayaniyar da suke yi tana jin su amma gani take ba su isa ta fita ta je ta ga halin da suke ciki ba ta ji tana ji har ɗaki fulani ta rako juwairiya kafin ta fita tare da bayan da suka zo suka shirya ma juwairiya kayanta har dare yayi bata ga alamun yarima ba a cikin gidan ba dama ita ma bata damu ba abin da ta tuna ma kanshi shine ba za ta kashe kanta akan wani ɗa namiji ba duk duniyar nan babu wanda ya cancanci kulawarta sama da kanta babu wanda ya cancanci ta wadatar da shi da farin ciki face kanta falo ta fita tana murmushi a hankali tunowa da lokacin da suke tare ita da Zainab su zauna su ba wa mama labari Kicin ta je don yunwa take je duk irin yau bata saka kowane abu mai nauyi ba a cikin cikinta snacks ta dauko sai yogurt har ta zo za ta koma daki ta lura da cewar ana wani program ne mai daɗi a Arewa 24 falon ta koma ta zauna tana kallo tana cin abincin ta kusan awa ɗaya tana kallo kafin ta ji karar bude kofa ko bata kalla ba ta san waye bai wuce ma ba daure fuska ta yi ta mau kafin ta ci gaba da kallanta kicin din ya shiga shi ma ya dauko ruwa kafin ta fito ya dawo falon kujerar da take nan ya zauna yana yunkurin tashi ta ji ya kwantar da kanshi saman kafadarta kamar karaman yaro haka yake jin shi damuwar da yake ciki a hankali take weshin din shi down daren jiya zai iya cewa bacci minti 30 kacal ya samu don baki ɗaya hankalin shi a tashe yake yanzu kuma ga wannan yarinyar ta dawo bangaren shi da zama a hankali ya saka hannun shi ya zagaye zina da su a jira zuciya yake saukewa a hankali kamar yaron da ya yi bacci yana shekar kuka tausayi ya bata don ta san tabbas damuwan da yake ciki ta fita ta fita ta dago da shi ta yi daga ta, tana kallon shi duk yanda ta so hukunta shi akan abin da yayi da kuma yanda yayi mata jiya ji ta yi ba ta iyawa ba kamar yanzu da yake kallonta da innocent eyes kamar yaro mara lafiya ba ka ci abinci a hankali ta tambaya idananta cikin nashi girgiza mata kai yayi sannan ta tashi ta je ta zubo mishi abinci dawowa ta yi ta saka plate din a tsakaninsu kallonta yake irin kallon nan na ban yi tunanin zaki min haka ba bata kula shi ba ta ɗebo abincin ta fara bashi bai mata musu ba ya karba a hankali ta yi fidin ɗinsa ba tare da su ya ce ma ɗan uwan shi kala ba so yake ya bata hakuri amma bai san ta inda zai fara ba kuma bai san me zai ce mata ba kallanta yake a haka da jajayen idanu alamar ta yi kuka yasa ya ji duk kunya ta da baibaye shi har ta gama ta bashi ruwa bai ce komai ba kallanta yi kafin ya kalli cinyoyinta ta gane abin da yake so yayi a hankali ta ɗaga mishi kai kwantawa yayi saman cinyarta ya kusan minti biyar idanuwan shi a rufe sai can kawai ya ji saukar hawaye idan yana tare da ita komai nashi seem to be real bai iya karyan nuna abin da ba shi bane ba Zina tana jin digar hawayen shi akan kafafunta amma bata ce komai ba face rage mishi volume din tebi da tai a hankali tana shafa kanshi alamar lallashi kamar wasa Yarima yayi bacci ya ji bacci ya fara daukar daukar shi sama sama ya san he safe with he kamar yanda yake jin kanshi idan yana tare da Gimbiya tana zaune da sunan tana kallo amma ga baki ɗaya hankalinta yana wajen yarima bata taba tunanin tausayin wani mutum zai huda mata kirji ba kamar yadda take jin tausayin yarima yana yawo a dukkanin ilahirin jikinta da shi da marayan da bai da uwa bai da uba kusan za a ce ɗaya suke gara shi marayan yana da yana da sake yi abin da yake so a duniya shi kuma yarima tamkar wanda yake rayuwa a gidan yari haka yake komai shi ma ana lura da shi duk wani takun shi ga tsana ta ko'ina. mahaifin ma da shi da babu duk ɗaya suke kofa ta ji an buɗe kafin ta ga shigowar kuyanga tunda take ita ba lokacin da yarima ya tafi italy ba in banda lokacin da yarima ya tafi italy babu kuyangan da take shigowa bangaren su sai yau har ku yangar ta zo za ta wuce zina ta juyo ta tsaida ta ta hanzari ta zo inda take ta tsugunna me ya kawo ki bangaren nan ko ba ki san cewar ba a shigowa bangaren yarima ba har da zaki zo ki wuce baki iya gaisuwa bane kamar dama jira take sai ga jawariya ta fito daga wasu ta fito da wasu dingilallun kayan bacci a jikinta ko dan kwali babu kallon sina ta yi ta ga halin da suke ciki ita da yarima da alama ma bacci yake yi hankalin shi kwance tunda take ba ta taba jin zafin kishi irin wannan ba ta san tabbas da tana jin zafin zina saboda matar yarima ce amma wannan daban ne ni ce na sa a aiko min da kwandon zogale shi yaron ciki na yake so kin san kuwa ɗan sarauta duk abin da yake so don dole a bashi wani kallon banza zina ta bi ta da shi mai da idan ta tai wajen yarima ta gabaci yake cikin ranta addu'a ta yi Allah ya sa yarima baccin nashi yayi tsawo dan ba za ta taba barin yarinyar nan ta sha a banza ba gyara gyara maganar ki ɗan mata cewa zaki yi shegen da har ranar da za a haife shi ba a da tabbacin waye uban shi ke a fusace ta kalli kuyangar wacce jikinta babu abin da yake yi banda rawa tashi ki fice a bangaren nan kuma wallahi idan na sake ganin wata baiwa ta shigo sai na hukunta ku ki je ki ce ni Zina Kabir Muhammad matar Yarima Bilal na hana kowace baiwa ko ku yanga shigowa bangare na har gagi Juwairiya ta nemi ta fara daga zaunan Zina ta mata alama akan ta mata shiru dakata ma malama baki ga mijina yana bacci bane ba ban iya rashin da'a irin naku na 'yan duniya ba 'yan iska masu cikin shegu ki mun shiru ki bar ni na samu ladar aure na kin ji ke kuma ban ce ki bace min da gani ba a harzike ta juya wajen yangar wanda suka saka tsaki ita da juwairiya wannan tace ta tafi wannan tace ta tsaya duk sun ruda ta yana jin hayaniyar su amma yayi shiru yana sauraron yanda Zina ke gasa ma juwairiya magana da wuya abu ya bashi dariya amma wannan kam ya so bashi abu ɗaya da yake rage mishi zafin bacin ran shi shine ya san Zina na da bakin na na da bakin da za ta iya amsar kanta a wajen su ki tashi ki fita na ce, ko wannan da kike ganinta ba ta da mukami a masarautar nan da ya wuce na karuwa wallahi idan har na bude ido na ganki tsiginne gabana tabbas babu abin da zai hana ne yanka miki hukuncin shekara a gidan yari da hargagi Zina ta yi magana wanda ta san ba haka bane da hargage zina ta yi maganar wanda ta san ba makawa sai ya tada yarima daga baccin da yake yi juwairiya tana gani baiwar nan ta miƙe cikin hanzari ta fice daga ɓangaren baki ɗaya maganganun da zina ta faɗa mata yau babu abin da ya kai su konar mata rai su. ki tabbatar kin ja ma kanki bala'in da ba za ki taɓa iya ɗauka ba kuma ki sani wannan faɗan tamkar da fulani ke yin shi ba da ni ba in dai har ni karuwa ce ke kuma a kira ki me ni kuma a kira ni matar aure bari ma ki gani bari ma ki gani yarinya juyo da fuskar yayi mata yi saitin fuskar ta kafin a hankali ta haɗe bakin su waje ɗaya Yarima bai taɓa tunanin abin da za ta yi kenan ba shi kanshi ta tsai da shi waje ɗaya cak kin ga wannan abin da nayi to ko a gaban mai martaba zan iya maimaita irin shi sak sai dai ya ji kunya amma ko a gaban Allah banda zunubi ja kaza mun kafafin kiki bar falon nan dan Allah ni da mijina muna son keɓewa tana ganin yadda juwairiya ke kokarin maida da ciki dan dole ta juya ta tafi ɗaki suna jin karar rufe kofar ta zina ta sauke numfashi ta ɗauke ido daga kallon da yarima yake mata miƙar da shi ta yi daga kan cinyar ta kafin ita ma ta miƙe tsaye Ki raka ni ɗaki na abin da ya ce kenan kafin ya riko hannunta suka nufi dakin shi wajen akwatin shi ya nufa wani box ya fiddo ya mika mata tsayawa ta tana kallon shi ki buɗe naki ne ya tuna lokacin da yake shopping kawai ya wuce wajen Jiwali ya san babu macen da yake son gani a lokacin amma yana ganin sarki kawai zina yana ganin sarka kawai zina ya hango a cikinta ba makawa za ta mata kyau tana budewa ta gani bata san lokacin da hawayen da take rikewa suka zubo ba sarkar ta mata kyau gashi a kuka ta fashe da shi bata taba tunanin rike abu mai tsada haka ba duk da sun saka a lefe ta san wannan ba shi yayi ba wannan kuma shi ya siya mata ta yi kyau sosai amma ka fi ta kyau ta faɗa tana kuka a hankali yari mai rungu mota yana bubbuga bayanta a hankali kukan da yake cin karfinta take kokarin dannewa cry it out kin kinji yarima bilal is so sorry for hurting his wife tana jin haka bata kara danne hawayenta ba kuka kawai take wel yana goggoge su a hankali ta kusa minti biyar a haka kafin ta daina kukan ta ɗago tana kallon tana kallon sa da ɗan karamin murmushi wani lokacin idan ya mata abu sai ta ji duk duniya babu wanda ya kai shi wani lokacin kuma ta ji ta tsane shi how can you be nice and mean at the same time dariya yayi kafin ya ja ta har bakin miro din shi karban box din yayi ya saka mata sarkar ta miro din ta kalle shi ta yi murmushi da jajayen idanunta, matata ta fi kowa kyau masha Allah sai tunkunnanta ya je ya raɗa mata thanks for teaching that girl a lesson Ba ta san lokacin da ta fashe da dariya ba ta juyo ta rungume shi shi ma wagin ɗinta yayi back yayi yana smiling zai iya cewa aura mishi zina da mai martaba yayi shine kadai abin da abin a zo a gani da ya taɓa mishi a rayuwa wanda yake jin eh tabbas yana da mahaifi Sai da Juwairiya ta gama zayyane ma Fulani duk abin da ya faru ta kafin Fulani ta saki wani kayataccen murmushi. Abin da ta ce miki kenan dai ko? To ni da su ne. Tabbas ai na saka musu bakin ciki cikin rayuwarsu wanda ba zai taɓa musultuwa ba. Ta kamar ta ai matar shi ce ita ko? Za ta yi bayani in dai da ni ta ja wallahi. Me zaki musu Fulani? Juwairiya ta ce ta tambaya tana kure Fulani da ido. Wannan ba bangaren ki bane yarinya. Ke dai ki zuba ido ki kallo. zaki sha mamaki ke kanki amma yanzu zo ki ji abin da zaki ke yi ba boka ba malam amma sai na tabbatar kin saka ta kuka ke ma a gabanki kuma za ta yi kukan ba tare da ta sani ba daga haka fulani ta fara kimtsa ma juwairiya duk abubuwan da take son ta yi a da fulani yakin da take yi da yarima kadai take yin shi amma yanzu har da zina dan ta san tabbas in dai har zina tana tare da yarima to ba za ta taɓa cimma burinta a kan shi ba dole ta fara yakar Yarima kafin ta koma kan dole ta fara yakar Zina kafin ta koma kan Yarima tunda Juwairiya ta koma bangaren Yarima tana ganin Zina a falo tana kallo amma ko sannu dama abin da yake faruwa kenan a haka zaman su ya kasance har wajen wata biyu cikin juwairiya yanzu ya fara fitowa abin da Zina ta lura da shi shine juwairiya a haka zaman su ya kasance har wajen wata biyu cikin juwairiya yanzu ya fara fitowa Abinda zina ta lura da shi shine juwairiya ba ta tashi saka kayan iskanci sai ta lura yarima yana gida idan ta tashi kuwa ta rinka rike baya kenan tana abubuwan masu ciki ita adda dole mai ciki gashi shi ma yarima ba wai wani gane kanshi take ba yau ya mata magana idan ya ga dama kuma sai a ɗauki sati biyu ko kallon inda take baya yi tun abubuwan shi suna damunta har ya zamana da shi da babu duk ɗaya a rayuwarta ganin juwariya kullum idan suna kallo sai ta zo ta zauna tana yan abubuwa wani lokacin har kuka take wai cikin tana ciwo wani lokacin ya rima ko kallon inda take baya yi amma zuciya ba ƙashi ne da ita ba wata ran har daukar ta yake ya kai ta asibiti ko kuma ya kira mata doctor ko kuma idan wani abin tace tana so zai fita ya siyo mata da Zina ta ga abin nasu na neman wuce gona da iri sai ta daina fitowa falon ki daya da dare yayi ta ci abinci sai ta koma daki da dare yayi da ta ci abinci sai ta koma daki ta zauna idan ta yi karatun ta gaji sai ta kira Zainab a waya su shafirar su dama ya mata subscription a waya sai kawai ta shiga YouTube tana kallo tunda ta daina fitowa falo kallo da daddare ta kusa sati biyu yanzu bata saka ta kan Yarima ba dama bai cika zama a gida da rana ba yau haka nan ɗan masifanta ta ji tana ji so take so take ita Jawairiya ma ta ja ta danta lakaɗa mata mugun bugu babu yadda za a yi tamkar tana da cikin shege ta rika juya mata a kalar gida tun kusan awa biyu kenan ta ji sautin Juwairiya tana mai rima magana a falo kamar yadda aka saba baya kula ta kuma yayi magana ba wai sauti yake fitowa ba Tole ta shiga ta wanke fuskar ta kafin ta fito daga ɗakin Yarima bai lura da ita ba amma Juwairiya ta ganta hakan ya sa ta tashi daga inda take kamar za ta je kitchen kawai ta faɗi kasa ta fashe da kuka wayyo Allah ya bilal ciki na ihu take yi cancan ihu take yi da karfinta ita kuwa zina tsayawa ta yi ta ga ikon Allah a hanzarce Yarima ya taso ya nufo wajenta tallabo ta yayi da niyyar ya miƙar da ita amma ta kankame shi tana kuka kamar ranta zai fita Yarima ya buge na buge cikina ta gefe kuma kafata ta marɗe to ki tashi ki zauna mana sai na duba kafar cikin ki kuma zan kira miki doctor a hankali yake maganar kafin ya taimaka mata ta zauna kan kujerar sai kuka take tana kare shiga mishi shi shige mishi shi kuwa tausayi ta bashi ganin yanda take rayuwar a ina yake miki ciwo naga kafar a hankali ta miƙo mishi kafar yana dubawa duk inda ya latsa sai ta yi kuka ɗakin shi ya shiga ya ɗauko rob ya maka mata amma Katafar Juwairiya ta nuna ita bata ma iya shafawa don dole Yarima ya shafa mata maganin. Zina na tsaye ko taku goma dama bata yi ba daga ɗakin ta hakan yasa ko kaɗan Yarima bai san da tsayuwar ta a wajen ba. Ganin kallon ya mishi yawa yasa sai da ya gama shafa mata kafin ta kalle shi idanunta sun yi raurau da hawaye har cikin ranta take son Yarima za ta iya bada dukkanin abin da take da shi a rayuwarta don kawai ta mallaki Yarima kuma za ta iya yin komai da ya zama mijinta ita dai Allah ya jarabce ta da san shi ganin kallon iya mishi yawa ya sa ya tambaye ta ya da kallo ko cikin ne ke miki ciwo girgiza kai ta sai ga hawaye saman ta. wannan hawayen na gaske ne ba karya ba ina son ka ya Bilal dan Allah ka so ni kuka take har cikin ranta ita wallahi idan zai so ta a ce bai da sarauta bai da kuɗi kuma ta gode za ta iya zama da shi tambayar ki nayi ko cikin ya daina miki ciwo ko har yanzu yana yi fuskar shi a daure take ta mau eh dan Allah kaɗan danna min kaɗan maybe zan zai daina rigarta ya ɗan cikin ta ya bayyana ganin tana kuka ya sa Yarima ya fara danna mata cikin a hankali wani irin tsaki Zina ta ja ita kanta bata san lokacin da ta ja tsakin ba sai lokacin ya san tana wajen kallon bayan ta ya har ta shige ɗaki kafin ya kalli Juwairiya ki je ki kwanta idan bai daina ba zan kira miki doctor gobe sai da safe ko kallon inda take bai yi ba ya wuce ɗakin zina kai tsaye Allah sarki wannan kenan duka duka anan san dakata sai mun haɗe da ku a gashi na gaba don jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama